hello and welcome friends Excel 2019 में फॉर्मेट पेंटर क्या होता है आइए समझते हैं फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते हैं या वैल्यूज कॉपी कर सकते हैं एज यू विश कि पूरा डेटा कॉपी करने से अच्छा है आप फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए ठीक है जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो डेटा है ये पूरी तरह से सेट डेटा है और इस पे कलर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है सेम फॉर्मेट हम इस पे भी चाहते हैं डेटा सेम है आपका लेकिन फॉर्मेट देखिए इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है बहुत बेकार लग रहा है ये ठीक है इधर का उधर लिखा हुआ है कोई चीज सीक्वेंस में नहीं है सब इधर उधर सब इधर उधर लिखा हुआ है तो फॉर्मेट कॉपी करेंगे तो ये कैसे अप्लाई होगा कहां से होगा ये समझते हैं देखिए दो तरीके से हो सकता है एक तो शॉर्टकट की की मदद से और दूसरा आप होम टैब में ही रहते हुए और फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं सबसे पहले तो ये फॉर्मेट जिसे आपको कॉपी करना है उसको पूरा कर लीजिए सेलेक्ट सेलेक्ट हो गया अगर आप शॉर्टकट की लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है क्या प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट सी ये प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं चलिए मैं क्लिक करके ही दिखा देता हूं ये क्लिक हो गया तो अब आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये हाईलाइट हो चुका है मतलब कि इसके चारों तरफ इट मीन कि ये कॉपी हो चुका है और यहां पर आपको एक ब्रश जैसा सिंबल दिखाई पड़ रहा है ये ब्रश दिख रहा है आपको अब आपको माउस का लेफ्ट माउस का राइट बटन लेफ्ट बटन दबा लेना है और इसको ड्रैग करते हुए चले जाइए यहां तक कहां तक चाहिए हमें फॉर्मेट पूरा चाहिए तो यहां तक आ जाइए तो देखिए सेम एकदम फॉर्मेट में ये भी आ जाएगा ये होता है फॉर्मेट पेंटर आपका डेटा नहीं चेंज हुआ लेकिन फॉर्मेट बदल गया ये होता है फॉर्मेट पेंटर आई होप की बात समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video